Você tem medo de coronavírus? Você está preocupado sobre coronavírus? Are you worried about the coronavirus? Are you scared about the coronavirus? Como prevenir o coronavírus? Neste vídeo eu vou te dar 5 expressões e 5 dicas da Organização Mundial da Saúde como prevenir o coronavírus. going to give you five expressions and five tips from the World Health Organization on how to prevent the coronavirus. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Okay, vamos lá, o countdown. Number 5. Let's cut to the chase. Vamos direto para assunto, ok? Number 5. Get a flu shot. pegam uma vacina de gripe. Isso é muito importante, isso ajuda a sua imunidade. This helps your immunity to fight viruses, cold, common colds, things like that. Number four, my countdown. Better safe than sorry. Melhor prevenir do que remediar. Better safe than sorry. Então, see a doctor. Consulta com um médico. See a doctor. Go and see, see a doctor. Number three. Você não precisa ficar desesperado. You don't have to freak out. Não é necessário. It's not necessary. Okay? What do you need to do? Well, simply as mentioned, cover your mouth. <laughs> Achoo! Cobra a sua boca. Né? Quando você respirar, the sneeze, cover your mouth. Fácil assim. Number two. Se você está tem gripe, se você está resfriado, é, é melhor você é, fica com uma distância. Manter distância. Keep a safe distance. Ok? É, Isso é a sua parte. So you have to pitch in. You have to pitch in. Você tem que contribuir. You have to pitch in. Du -du -du Drum roll. And number one. Number one é eh, wash your hands. That's all you have to do. Wash your hands. Lava suas mãos. Ok? lava depois você come, lava antes do que você come. É, você deveria lavando sua mão cinco vezes ou mais por dia. Se você usa banheiro, lava a mão. Se você está cozinhando, lava a mão. Everything you do, wash your hands. Go to the bathroom, wash your hands. You're cooking, wash your hands. Okay? Uh, let that be food for thought. Então, food for thought. What is food for thought? Food for thought? I give you food if you think? No. Food for thought is, this is something I can consume, I can think about. Essa é alguma coisa que posso consumir, posso pensar mais sobre isso. Food for thought. Hmm. Ok. Uh, I hope you like the tips. This was a, a quick and fast lesson. Foi muito fácil, muito rápido e espero que você gostou. Muito obrigado por assistir. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. É, colocar o sino, clicar no bell e você vai receber todos os... Uh, notificações no futuro, todas as lições. E essa sexta, this Friday, essa sexta, this Friday, we're going to do a live. I'm going to be live. Eu vou perguntar, eu vou, eu vou res, é, responder todas as suas dúvidas, todas as suas, todas as suas perguntas. A gente vai ficar vivo para você, mata as dúvidas e muito obrigado. See you later. Bye.